at ang susunod na mga nangyari sa The Choice. Ang Jobble team na napili ni Josiah. Natanggal sila dahil napili siya at nagpunta sila sa Gilmore, nag-aayos ng PC. Si Gio na napili ni David dahil feeling gwapo silang dalawa. Ayun, nagpunta ng CR, hindi na nakalabas. At ang natitira Si Hugh Jackman na pinili ni Jello dahil bakla siya at mahilig siya sa gwap. At si Carla na napili ni Brian dahil feeling niya kapag nag english siya, mayaman na siya. Abangan ang susunod na mangyayari sa The Choice.